армысыздар қазақ елі э, мінекей біз астана қаласында осы елдің э, бетіне шығып жүрген азаматтар бүгін жиналып отыр бұл жерде э, мәселе біздің мәселе бізде қазір жұртты қазақ елін толғандырып отырған ол жер мәселесі ә, және ерге жер кеткен болса қытайға онда біз барлығымыз құримыз онда біз былайша айтқанда бич боламыз болды өз жерімізді өзіміз ата бабамыз қан төккен жер бұл жер осы жерді қорғауда міне осы жерде қазір партиялардың өкілдері отыр қоғамдық бірлестіктердің өкілдері отыр және ә, белсенділер отыр осы көшеге шығып жүрген талай шырылдап қамалып жүрген бірақ мақсатымыз бір біздің билікті жойып біздің елді жойып құрдымға әкетіп бара жатқан осы билік бұл биліктен құтылу үшін біз не істейміз соған енді әркім өздерінің ойын айтсын мен батырбек бердібек тәуелсіз бақылаушы альянстан мынау екі мың он алтыншы жылы мұзарт тобынан сәкен деген жігіт мына жердің тағдырыменен жердің заңы дұрыс емес болып атып шыққан еді митингке екі мың он алтыншы жылы ол тамайды жүрсе үлкен бір адам шығынына әкеліп соқтыруы мүмкін да сол үшін тез арада менің ойымша елдің бейбітшілігін қаласа халықтың санының артқанын қаласа кемімегенін қаласа билік ертерек шешім қабылдап осы жер туралы қаулыны өзгерсе деген пікіріміз арман мақсатымыз бар содан бастап ә, сол кездегі президентіміз мына мораторий қойды ғой жиырма екі мың жиырма бірге дейін сол заң әлі өзгерген жоқ уже бес алты ай қалды ма уже бір жыл қалды ма бір жыл қалды бір жыл деген ертең өтеді де кетеді осы уақытқа дейін заң шыққан жоқ соны өзгертуге атсалысуымыз керек бәріміз қашан өзгереді менің есімім жандора э, тәуелсіз байқаушылар альянсы қозғалысы тіркелмеген э, соның төрағасы болып э, саналамын менде ұсыныс бар жақсы азаматтарды әкеліп билікке еліміздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын жақсарту ол үшін не ұсынайын мен біріншіден біз бәріміз бірігейік деген көп сөз айтылады бірақ қалай істелінетінін білмейміз біріншіден айтайын дегенім алауыздықты тоқтықты қарайық алауыздыққа иә сенің біз жолмен келе жатырмыз әріміздің жолымыз таңдаған бөлік бірақ бара жатқан жеріміз бір мақсатымыз мақсатымыз бір бірігейік бірігейік дегенмен менікі дұрыс деп мен шығамын байқаушы сіздер қателесіп жүрсіздер деп басқалар сіздікі дұрыс емес біздікі дұрыс деп шығады бірақ әрекет жасап жатырмыз әрбіріміз митингке шықтық па біз қағаз жазып жатырмыз ба заң өзгертіп жатырмыз референдум деп жатырмыз әрекет жасап жатырмыз сол әрекет жасап жатқандарға тосқауыл жасамайықшы сіздікі дұрыс емес деп жұртты ыдыратпайық істеп жатыр ма келіспесеңіз үндемей қалыңыз бірақ сіздікі дұрыс емес жұртты аргумент тоқетерін айтыңыз аға ә, сондықтан бірінші айтайын деген сол ә, бір бірімізді жамандамайық алауыздық аха содан кейін ә, заңдарды мынау э, бір э, халыққа қызмет етінде қалдыруға э, біз іс әрекет жасап жатырмыз мынау шеру заңын митинг заңын талқылап жатыр біз соған барып қатыстық шамамыз келгенше ана жолы қарағандыдағы файсол ағамыз ол профессор ғой да ол кісі қандай тоқтатарын айтып прямо аналардың бытшын шығарды сол жерде сондай әрекеттерге қатысуға тырысайық дұрыс жолын айтайын не пайда болуы мүмкін біз митингке шақырып жатырмыз жұрттарды жұрттар қорқады митингтен өйткені білет митингте неше түрлі қорқынышты жағдайларды төрт адам көтеріп алып әкеліп машинаға тығып жатқан біз референдум жасаймыз деп шақырдық заң жүзінде конституция жазылған референдум арқылы халық билікке араласа алады деген сондықтан референдум сияқты адам жинасақ халық келгеннен кейін ешкім тиіспейді ешкімнің қолын қайырып әкетпесе халық та сонда сенеді келеді ақырын ақырын осылай үйрете біздің қазақтың тек қана бір ақ мүддесі бар осы жүрген жігіттер осы мейлі саяси партия мейлі қоғамдық ұйым мейлі жеке белсенділердің барлығының бір ақ мақсаты мемлекетімізге өзгеріс енгізу болатын болса егер ұлт мүддесі жөнінде, біргетін болсақ бізге жеке амбицияның керек жоқ тек қана ұлт деп күрессек онда біз күресе аламыз yeah. Иә. жеке амбицияны айтатын болсақ онда біз ұлтымыз ертеңгі күні тағы масқара боламыз біз неге екі жүз сексен жыл бодан болдық осы жекелеген амбициялардың кесірінен біз елге бодан болдық енді алла тағала берген тәуелсіздікті сақтап қалу үшін осыны ұстап қалу үшін осы жерден армия ұстап қалу үшін біз жеке амбицияның барлығын тастап дұрыс ұлт деген қазақ деген мемлекет қазақ мемлекеттің ғана мүддесі үшін сөз сөйлесек соған ғана біріксек онда біз нәтижеге жетеміз біз барлығымызды бірігіп тұрған тағы да осы дәмін бір дастарханнан дәм татырып тұрған алла екенін сезсек осы тәуелсіздікті қайтарып беріп тұрған алла екенін сезсек ата бабамыздың дұғасына келген болса біз тек қана жекелеген амбицияны қойып ұлттың мүддесі туралы ғана сөз сөйлейік ұлттың мүддесіне бірігейік құрметті қазақ елі мен атым нұрлан астана қаласы желтоқсан қозғалысынанмын біз енді мынау қазақ елі кішкене тоқсан бірінші жылы тәуелсіздік алып шыққаннан кейін қазақ өспей қалдық мынау қайта шетелден кішкене ағайындарымыз келіп біраз болса да қосылды ал оның есесіне одан бері үш жарым миллион адам сыртқа кетті оның ішінде немістер кетті орыстар кетті өздеріңіз білесіздер арасында қазақтар да кетіп қалды сондықтан біз өспей қалдық та қазір мынау қазақтың жерлері ауылдардың бәрі бос қалып жатыр иә ауылдағы жерлер мәселесі міне өте қиын болып тұр сол жер туралы дегенде әрбір қазақ ойлану керек э, жер деген ол ана ананы сен сатпайсың ғой ананы сен залогқа қоймайсың сондықтан мен жерді банкіге залогқа қойып ақша алған деген қарсымын мен жер ол ана анаңды сондықтан аяғыңдағы астындағы жерден айырылсаң сен уже қайыршы болып кетесің сондықтан да барлықтарыңызды қолдауға шақырамын бізді біз осы астана қаласында жиналып отырған белсенділер біз қазақстан бойынша алаш арландарына біз де қосыламыз асанхан ысқақ жер тағдыр қоғамы жер тағдыр қоғамы мынау жаңа айтқали айтып кетті соның сөзін жалғастырып жіберейін мынау біздің елдің жердің жағдайын ойлайтын біздің жалғыз қазақ халқы қалқандағы этнос олар уақытша адамдар Э, ертең қара күн туса олар бәрі қашып қашып өз елдеріне кетеді қалатынымыз біз ертең э, соның э, таяғын жейтін ұрпақ сондықтан осы жаңа айтты жігіттер жақсы сөздер лебіздер айтылып жатыр сол осы жеріміз үшін еліміз үшін осында жиналып бірігейік деп бәріміз лебізімізді білдіріп жатырмыз сол күш бірлікте ел болып жұрт болып халық болып бірлігіп жағадан бас бір жеңнен қол шығарып мынау шірген билікті басын назарбаев біз биліктен кетірмей біз еліміз дамын не дамымайды не алға жүрмейді мынау осы осы қалпынан құлдырай береді құлдырай береді ертең ә, түбі ұрпақ құл болып кетейін деп тұр сондықтан барлығың барлығыңды да бірлікке шақырамын тірлікке шақырамын жаңа ана ауылдар босап жатыр деп жатыр оның бәрі қауіп ертең ол қытайға деген запас ол ауылдарды төрт мың жеті жүз он сегіз ауыл жабылайын деп жатыр ол қытайға деген орын ол ол э, ресейге деген орын анау біздің торғайда э, зымырандарды құлатып жатыр ана жердің адамдарын әдейі көшіргісі келіп жатыр ана ақкөл ә, речной совхоздар бар сол жердің шұрайлы ахмет байтұрсыновтың ауылдың жерін халқын берме қарай сыртып көшіртіп малын өсірмей шөбін өсірмей халқын ауру қылып көшіртейін деп жатыр бұл әкіметтің жері әкіметтің туған жері ұлт көсемінің туған жері бұл жерді лайлай беруге ешкімнің қақысы жоқ халық осылай келісіп жатыр халық үйстіп жатыр деп неге осы халықты ортаға сала береді халық бұған келіскен жоқ біз оған қарсымыз мына үкіметтің істеп отқан саясаттарының бәріне біз жалпы біз қарсымыз сондықтан халқым біргейік ел болайық бас көтерейік көшеге шығып бұл билікпен Ә, көшеге шығу арқылы біз ә, шешуіміз керек дұрыс айтасыз аға негізі билікке билікті назарбаевты жақтайтын ешбір адам жоқ қазір тіпті назарбаевты қарасы да келмейді телевизорды да қарамайды бірақ ә, біздің ойларымыз мүдделеріміз әрқалай және ә, басқа бір ұйымдар ашылады оның соңынан ерген халықтың барлығы олар назарбаевты қолдайтын адам жоқ оның ішінде бізге тек бір тудың астына бірігу керек ағайын сонда ғана біз жеңеміз әйтпесе осы созбақталған күйі біз жарға да жығылуымыз мүмкін ал аға орынбасар жәнібеков мен негізі сексен тоғызыншы жылдан азат қозғалыстан азат қозғалысы деген ол жаңағы тәуелсіздіктің таңын алып келген қозғалыс ол михаил есенәлиев деген ағамыз болды одан жасарал қуанышалин ағамыз әлі көзі тірі сосын оның жанында жаңағы ә, мұхтар тайжанның әкесі болатхан тайжан болды мен осы целиноград қаласы целиноград облысынан сол белсендісі болдым азат қозғалысының қазақ тіл қоғамы тағы бірнеше қоғамдар енді мен айтайын деген қазір жер тағдырынан он алтыншы жылдан бері осы жер тағдыры мына қытай экспансиясына қарсы жер тағдыры деген мына қайырлы омар төрағамыз екі жыл түрмеде отырып келді мен осы жер тағдырынан менің айтайын дегенім жаңағы қандай не болса да осы мына билікті кетіретін жаңағы революция емес революция деп мынау кім бақылаушылар байқамай айтып қалды оны кешірім сұраймыз революция емес бейбіт шеруге шығу керек дұрыс бейбітке шеру үшін ол конституцияда жазылған нәрсе конституцияның бабында жазылған ол отыз екінші бабында бейбіт шеруге рұқсат етілген ата заңнан үлкен заң жоқ қалған заңдардың бәрін ол билік өздері ойлап тауып отыр ол ата заң анау жаңағы бүкіл халықаралық заңға байланысты жазылған сондықтан біз қарама қайшы ештеңе істеп жатқан жоқпыз бейбіт шеруге қорықпай шыға беру керек он бес сутка он сутка отырып шығып жатыр жігіттер сол жерде де үш мезгіл тамақ береді үйде қайта миың тыңдап жатса сотка телевизордан шығу керек мынау жер кетіп жатыр ел кетіп жатыр сондықтан бірігейік жаңағы тәуелсіз бақылаушылар болсын жаңағы э, демократиялық партия дейді көше партия басқа партия азат қозғалысы алаш қозғалысы тағы да қозғалыстар бәрі жиналып жатыр ғой осы жерде бәріміз бір болайық та жаңағы шеруге желтоқсандықтар желтоқсандықтармен тіркелген не ғой сол э, желтоқсандықтар тіркелсін біз желтоқсандықтарды қолдап мына ақиқаты төрағасы отыр нұрлан болды сондықтан әділдік жағында жүрейік қорықпайық арамызда бар шығар енді анау үш әріп бірдеңе дейді ғой үш әріпте де ол жақсы адамдар бар нұр отанда да жақсы адамдар бар ақордада да жақсы адамдар бар солар бізді қолдасын алла тағала қолдасын барлығымыздың да негізі ойлаған мақсатымыз біреу ал енді осы мақсатымызға жетейік басымызды біріктірейік енді бұрынғыдай ұйықтап әркім өзінің жүре бермейік енді мына ел жер мынандай қиын жағдайға түсіп тұрғанда Осын аман сау алып қалу үшін біз қандай заң бар халықаралық нормада адам құқығын қорғау туралы осыны барынша өзімізге пайдалана отырып мысалы саяси жолмен бола ма мына билікті жүз процент орнынан ауыстырмай мынаның ешқандай біз оңалып ел болмайтынымыз анық міне отыз жыл бізді езіп әбден ит қылды енді біз өркениеттің көшінен отыз жыл кейін қақ қойдық отыз жыл алға шыққанды ғой Енді сондықтан біз енді келешек ұрпақты енді ғылым білімге өркениетке ұмтылғымыз келсе енді жаңа қоғам құруымыз міндетті бос сөз емес нақты жүректен шыққан сөздер деп мен үміттенемін осыған өйткені біз қазір басымызды қоспасақ біздің жер кетіп бара жатыр мәселе мұнайда емес да емес ақшада емес оның бәрінің орны толады жердің орны толмайды ата бабамыз қан төгіп кеткен ол жер үшін қазір бұл ә, бұл 2004 жылы мысалға мен ас, көкшетау жақта мен жер, жер 2004 жылы қайтыс болған адамдардың да артынан нотариуспен 2007 жылы жасаған ә, жаңағы ә, жерінің пайын бердім деп мысалы документ жасап алған сонда үш жыл бұрын өліп қалғанға документ жасап бұның бәрін сатып жатыр қазір қытайға кетіп жатыр ал біз қазір әрі тарт бері тартқа бізде енді уақыт қалған жоқ ағайын сондықтан біз бас қосуымыз керек мына жерде айтылған сөздер ол әркімнің мойнына алған өзінің аманаты қарызы ертеңгі күні осы алдарыңыздан шығып тұратынын біліңіздер баршаңызға сондықтан нақты айтайық иә есқожин ербол ә, өз мына фейсбук парақшамда көрген шығарсыздар соңғы мәліметіме бойынша құрманов назарбаевтың жүйесі осы тұрған отыз жыл бойы соған кездеспей сол назарбаев дұрыс саясат жүргізгенде бұл кетіп қалмас еді сол осының yeah. Иә. назарбаевтың кесірінен ал армысыздар құрметті қазақ елім құрметті ағай. мен әлизахан рыскедиев деген қарағанды қаласының белсендісімін ешқандай қоғамдық бірлестік партия мүшесі емеспін мен өздеріңіз сияқты қарапайым елім деген еңіреген азаматтың бірімін біз ағайын мынау жиналған жиынымыз бүгінгі күнде арада болып жатқан алауыздықты тоқтатайық деп жиналып отырмыз сол тұрғыда мен бүкіл азаматтарды жүрегі елім жерім соғатын азаматтарды бірлікке шақырамын алдымызда айтып кетті алауыздықты тоқтатайық <coughs> бірінші екінші мәселе ә, кім қандай жолмен жүрсе де бауырдай көрейік өйткені кез келген партияға қозғалысқа баратын адам ол оянған адам ол сол жолда жүріп шатасып жүрген де болуы мүмкін мен де шатасым бірақ мақсатымыз елімізге еркіндік әділдік жарқын болашақ ұрпаққа келу сол тұрғыда құрметті бауырларым бір бірімізді бауыр санайық мына бір нені ұмытпайықшы алыптың қуаты халықта халықтың қуаты бірлікте барлықтеріңізді бірлікке шақырамын қайтудың астына болсын мен өзім жүрегім бірігуге дайынмын қабанбай бөгенбайды әр қазақ жүрегімізден іздейікші өз жүрегімізден тапсақ сонда ғана біз ел боламыз иә аға осы сөздің түйінін айтсаңыз бұл жерде қайта жазып жатыр бұның нақты түйіндеп айтыңдар деп ә, бұл сөздердің нақты түйіні қалай деп сұрап жатыр да енді ә, не үшін жиналдық бұл жерге біз барлығымыз ә, және оның түйінін бір айтып өтсеңіз құрметті қазақ халқы халқымыз біздің бүгін мынау астана белсенділері дейді осында жаңағыда айтып кетті ғой жігіттер неше түрлі қоғамдық ұйымдардан партия мүшелері мында келіп жатыр бәріміздің бүкіл қазақтың осы күнге дейін мына отыз жыл үмітімізді үмітіміз күтіп осы мемлекеттен егемендік алғаннан бері қай жерге тірелгенімізді жаңа түсініп халқымыз мына қарындасым айтып кетті ғой жаңа отыз жыл әне дұрыстайды осы ұрлағандар ұрлап тоятындар тойып халыққа жағдай жасайды ғой деп аңқауды аңғал халқымыз отыз жылды өткізіп алдық 30 жылда міне бір бір мүшел өсті бір мүшел жастар ғұмыр, өмірге келді сондағы 30 жылда тапқанымыз егемендік алғанда 16 мың 16 17 мыңға таяу миллионға таяу екенбіз қазір сол міне 18 миллион дейді оның өзінде мына сырттан келген ағайын бауырларымыздың арқасында ғана 30 жылда біз егемендік алғанмен ешқандай бізде өсім болған жоқ екен ол ол ма ол ма өзіміздің мынандай ұлан байтақ еріміз, елімізде мынандай жеріміз тұрып мынандай жер асты байлығымыз мұнайымыз тұрып содан халыққа анау арабтар сияқты ертең 10-15 жылда арабтан да асып кетеміз деп осы патшамыз мынау кеткен назарбаевымыз осы халыққа қандай осы алдында халықтың алдында сөз беріп еді шыдаңдар шыдаңдар ертең біз арабтан да асып түсеміз әрқайсысың жиырма мың доллардан алатын боласыңдар деп жұртқа осындай үміттендіріп қойып алдап міне 30 жыл болды ақыры неше түрлі істеген құйтырқылардың арқасында неше түрлі жаңағы обс дейді мынау неше түрлі анау бүкіл діни ұйымдарды әкелді дүние жүзінің осы біз алға шықтық міне деп бізді қойып бүкіл дүние жүзін алдап ақыры келгенде істеген реформасы өздеріңіз білесіздер ғой екі сиырға кептіреді ғой енді бұл билікке сенім жоқ халқымызда өзіміздің халықтың мына азаматтары жер жерден оянып енді өзімізді өзіміз тағдырымызды өзіміз қолымызға алмасақ мына аяғымыздың астындағы уже жерден айырылуға таяп қалыппыз жерімізді мына қасымыздағы отырған қысық көз қытайлар уже жан жағынан ақырын ғана әкетіп жатыр екен енді оянбасақ бітті халқым халқым мына пышақтың жүзінде тұрмыз енді оянып мынау қандай құқық қорғау органдары дейді ғой жаңағы анау ұлттық қауіпсіздік комитеті дейді ол ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлттық қорлау комитеті болып кетті бір бірімізге аңдытып қойды осында сонда істейтін бәрі өзіміздің қазақтың балалары өзіміздің мынау астымыздағы жерді елді қорғаймыз деп шықсақ Өзімізді апарып тоғытып жаңағы түрмесіне жауып неше түрлі масқаралық істеп жатыр бүкіл дүние жүзіне мазақ болдық сондықтан мына халқымыз ел болып халық болып өз тағдырымызды өзіміз қолымызға алайық деп жиналып мына астананың белсенділері ана жақта алматы жиналып жатыр естіп отырмыз мынау ақпарат несінен жер жерде оянып бауырларымыз осындай әрекет жасап жатыр біз ешқандай жаңағы заң бұзбай өзіміздің құқығымызбен қалай болса да осы мемлекеттің басында отырған биліктен өз талабымызды қойып енді болды босатыңдар халықтың ішінде иманды да сауатты азамдар, азамдар жетеді сондықтан қан төгіс шығармай ешқандай бүкіл дүние жүзіне дүние жүзіне әбүйір төкпей тұрғанда халықпен санасуларын талап етеміз сол үшін міне бүгін астананың маңайындағы елім жерім тілім дінім дейтін азаматтар жиналып әртүрлі партиядан осындай талқылау өткізіп отырған жағдай бар ал алла тағала қолдасын ата бабамыздың аруағы қолдасын осы елді жерді қанын төгіп артындағы ұрпағына тастап кетті ата бабаларымыз біз осындай халге дейін өмір сүрдік енді мынау осы халықты алдап халықтың сенімінен осындай қылып осындай қиянат жасап отқан арам арамза өзі билеп алған өздері меншіктеп атқанына билік басындағылар аман есен халқымызды қанға сұратпай кетіп елімізді жерімізді өзіміздің мына ішіміздегі иманды да сауатты азаматтарға билеуге нәсіп етсін әумин алла баршамызды бірлікте болып осы халқымызды елімізді жерімізді тілімізді дінімізді сақтап қалуға нәсіп етсін әмин дулат ақәділдің атына мына қоғамдық қор құрылып жатыр ол қор құрылады оған ол жаңғыз дулаттың ғана атын беріп әкесінің атын беріп қойдық бірақ осында елім жерім тілім дінім деп жүріп неше түрлі жағдайға ұшырап қалған жігіттерге сол қордан көмек көрсетілетін болады сол үшін ол қорға да атсалысып көмектесеміз дегендеріңізге анау бәрін мынау неге саламыз счеттарын бәрін неге саламыз мына фейсбукқа ютубқа бәріне саламыз осыны ағайындар байқап жүріңіздер сіздерге айтайын деген дұрыс хабарландыру ал жақсы барлық сөз айтылды шама жеткенше біз енді ә, батпақты кешіп өтетіндей болып осы бір ә, қиын жағдайға келді. қазір қазақтың тағдыры енді осы жағдайда біз барлық бүгін міне шақырған екен кім шақырған мен шындығын айтайын білмеймін мені шақырды мен келдім бірақ енді бір тудың астына бір кетін уақыт келді ағайын өйткені жер кетіп барады ел кетіп бара жатыр және мынау ағаларымыз айтып жатыр енді барлығына осы ат салып жұмылайық ағайын